apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan seperti biasa kita akan melanjutkan lagi part kedua dari film Piramli yang berjudul Anak Bapak ya anak bapak yang part kedua sekarang cuy ya jadi buat korang yang belum melihat part pertamanya korang bisa cek link yang ada di atas ini cuy hmm, yang ada uh, tanda i di sini cuy korang bisa lihat di situ cuy dan korang bisa lihat juga film-film Piramli yang sudah saya react film apa eh, sesuatu yang lucu yang sudah saya react dan saya berharap banget semoga kurang bisa terhibur cuy uh, saya agak lambat ya membuat part keduanya ini cuy dikarenakan sisa menghitung hari lagi cuy kita memasuki bulan Ramadan ya dan saya pribadi uh, mohon maaf lahir dan batin cuy ya kalau saya ada salah ya selama uh, membuat video ini ada yang membuat orang tersinggung pokoknya apa-apapun membuat kalian itu merasa nggak nyaman tolong dimaafkan cuy ya supaya kita memasuki Ramadan ini benar-benar uh, bersih gitu ya bersih dan oke okay, karena durasi panjang banget cuy ya kayaknya di sini masih panjang juga durasinya langsung aja jom kita nobar sama-sama Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cu, tiga, dua, satu. Hmm. Baik, jangan lupa malam ini pukul 8 malam. Okay? Baik bos. Baik bos. Saya sudah setel ini cuy. Emang oh, udah benar ya, terakhir di sini. Perkenalkan, inilah Cik Norma Aziz, penyanyi naik club yang terkenal. Kamu perkenalan Cik Norma. Terima kasih Dato' Aziz. Uh, kenalkan, ini juru rawat saya, Cik Halimah. Apa <laughs> Cik Halimah? Apa baik, Cik Nama? Uh, eh. hmm, Datuk, katanya majlis malam ini menyambut anak dengan menantu Datuk. Ah, betul, betul. Mm, tapi kenapa dia orang tu tak ada di sini? Oh, begini. Uh, yang sebenarnya, isteri Harun ni sedang balik kampung. Kerana... <laughs> Ambil. Kena mengandung dua bulan. <laughs> Jadi Harun ni pergi menjemput dia lah. Sebab itulah mereka rambat. Oh, begini. Ha, duduk. Uh, maaf. Maaf, ya. Tuan Cik. Silakan. Oh, eh, ah, inilah Edah, isteri sayang tercinta. Oh, ini ya. Apa khabar, dah? Khabar baik, Pak. Uh, ini bapak kenalkan. Berat, Edah. Ini Cik Norma, penyanyi yang tegas. Apa kau Cik Norma? <laughs> Saleh. Uh, ini jurulawat bapa, Halimah namanya. Apa kau Cik Halimah? Baik. Duduk nak, duduk, duduk. Ya. <laughs> Yeah. duduk. Uh, ya. ah, Arun. Ya, Pak. Uh, ni bapa pula nak kenalkan kau. Ni Cik Norma, penyanyi yang terkenal. Oh, ini Cik Norma. Ha, ah, inilah <laughs> dia. Apa khabar Cik Norma? Apa khabar Cik eh, Cik Arun. Pernahkah kita jumpa dulu? Eh, ya, dulu. Ha, dulu ya. Dia ada sakit hati di Tak pernah pula aja Norma. Si Norma oh, lagi sakit hati di sini. Tak pernah ya. ya? Tak pernah. Ah, cuma apa Cik Aaron ni? Kenapa kan rupa kawan saya? Ah, eh, pelanduk dua serupa. Ya, yeah, ya. Yeah. <laughs> Pelanduk. Ya, memang. Dua serupa. Pelanduk dua serupa. Ah, selalu begitu. Duduk duduk. Duduk, duduk. Duduk. duduk. duduk. duduk. Judul lagunya kayaknya tadi copyright sih ya. Dicari ini, dia suka, dia suka dengan ini sih, perawat mengenyit mata dengan perempuan tu. Kalau sekali lagi Edah nampak abang mengenyit mata, Edah eh, pekik dekat sini. Edah eh, buat pasal nanti, bang. Kau dah dahsyatlah, Edah. Kau ni cemburu sangat. Macam mana Edah tak cemburu abang mengenyit mata dengan perempuan tu? Mengenyit mata. Bukan abang mengenyit mata. Mata abang masuk sampah. Ingat bang, kalau sekali lagi abang genit-genit mata dengan perempuan tu, nanti Eda bukakan rahsia ni pada Datuk Mahfiz. Alah, jangan Eda. Itu jangan. Abang sayang kau Eda. Apa Eda suruh abang buat? Ya, benar <laughs> ada. Tak ada bos cakap. Salih, kau nampak Halimah. Ya, bos? Halimah. Halimah? Ada kat luar. Luar kan ada? Ya, yeah. kat luar bos. Tak ada. Tak ada. Masalahnya terang-terangan banget. Kenapa Cik Alimah duduk di luar seorang-seorang? Di dalam kan bagus. Dia menari, dia suka ria. Di dalam tu panas lah Cik Arun. Panas lah. Ya tak ya juga banyak orang. Ya. Ya. Yeah. Uh. uh, Cik Alimah. Basah-basah. Kalau sekiranya saya tanya tu perkara, Cik Alimah marah tak? Tidak. Oh, Nak marah. tanya apa Cik Arun? selama ni Cik Halimah tu ada nyeng nyeng nyeng Apa dia tu? Boyfriend, boyfriend. Eh, itu rasa saya. Takkan saya nak beritahu pada Cik Arun pula? Agaklah saya tu cuma tanya saja kalau kalau kosong. Ya, kalau betul-betul kosong, bolehlah saya cuba-cuba hantar eh, application. Ya, application. Ngelamar. semuanya sama. Kalau dah jumpa perempuan, ada bini pun kata tak ada bini. Eh, Cik Halimah. Cik Ida tu bukan isteri saya. Alah dah merepeklah Cik Arun. Sumpah merepek. itu bukan isteri saya, sumpah. Saya tak percaya. Berbohong ya, merepek. Perhatian, perhatian. Para hadirin sekalian, atas permintaan Datuk Mahfiz Tuan yang punya ladang ini, hmm. kami akan menghiburkan tuan-tuan dengan lagu A Go. Go! Astaga. Dilaporin sih. Kedapatan. Eh, hey, dah gila ya? Orang menari dalam rumah, kau menari luar rumah ya? Lima, masuk. Kau jangan layan si Lahabau tu. Lahabau. Bunai bapak. Rusak program aku. Apa ni tak sporting lah, Pak. <laughs> Kau tu tak sporting. Orang menarik kat dalam, kau menarik kat luar. Dua-dua, ya. Saya nak cakap lah, lima sikit pun tak boleh ya? Boleh. Bukannya tak boleh. Tapi... Kau carilah tempat yang sembunyi sikit. Ya, yeah, ya, Depan-depan yeah. isteri kau buat jumpa macam mana? Ternyata ayahnya dukung, Cik. Ya. Sosial. Mak kau dulu pun kata begitu sosial. Belum jumpa. Bila dah jumpa? Ha, enam bulan aku makan nasi kedai. Padang yang murah, Pak. Ha, itulah. Oh, pesta dah selesai. Sudah sumpit. Uh, ah, eh, Cik Norma, manajer Cik Norma tadi mana baginya? Oh, dia pulang lekas, tu. Katanya ada urusan mustahak. Sian, sama-sama sini kita ya. Tok, uh, ah, sekarang dah pukul 2 pagi. Orang-orang pun dah pulang. Saya nak minta diri untuk berehat dulu. Eh, boleh, boleh, boleh. Apa salahnya? Silakan, silakan. Selamat malam semuanya. Hmm, selamat malam, selamat malam. Ya. Uh, selamat malam ya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Isteri. Eh, hey, Harun. Kau nak ke mana tu? Nak antarkan Cik Halimah masuk tidur, Pak. Dia yang kau cibukkan. Ya, ya, ya, Bini kau kau tinggal di sini. <laughs> Oh, sorry pak, salah bini pak. Hey. Silakan istriku yang tercinta. Silakan. Iya. Gatel Saleh. Ah, selamat malam pak. Selamat malam. Selamat malam pak. Selamat malam. Hmm. Ah, Saleh, kau nak ke mana pula? Nak hantarkan bos naik atas dia tu. <laughs> eh, dia orang tu lah kebini lah. Dia tahu di mana bilik dia. Apa yang kau sibuk? Kau tak balik ke? Tak ada tu, takut tengah jalan ada Puntianak tu. Hmm. <laughs> Kalau kau takut, kau boleh tidur sini. Tapi di bawah. Baik tu. Jadi pula. Ha, Cik Norma. Ya. Kalau Cik Norma nak duduk sini sampai pagi pun boleh. <laughs> Tapi eh, bila Cik Norma teringat nak balik, beritahu dengan saya. Saya boleh hmm. tolong aturkan. Ya, bos. Huh? Kau nak ke mana? Bos panggil saya, Datuk. Aku tak dengar pun. Saya dengar, Datuk. Padahal enggak ada yang manggil, cuy. Yuk kita ulang. Dipanggil beneran enggak? Tapi eh, bila Cik Norma teringat nak balik, beritahu dengan saya. Saya boleh tolong aturkan. Ya, bos. Kau nak ke mana? Bos panggil saya, Datuk. Aku tak dengar pun. Saya dengar, Tok. Gak ada yang panggil perahalan. Takut. Takut banget dia. Kenapa kau masuk di sini? Nanti bapa aku tengok di dalam kita. Apa kau tak ya, percaya ya. dekat aku kah? Kan saya tak percaya dekat bos. Saya tak percaya dekat diri saya sendiri, bos. Oh, Takkanlah aku nak buat apa-apa dekat bini kau, Bahlul. Lampu kalau padam bos macam-macam boleh jadi ya, ya, bos. Ya, ya, ya. Astaga, naik menegangkan je. Tak sangka. Silah duduk cenang mah. Ya, ya, ya. Ya, ya. ya. Ah, Saleh! Saleh! Saleh. ya, Tok. Ha. Apa kau bersih buat di situ? Tak ada apa. Uh, kau tolong hantarkan cenang balik. <coughs> <laughs> Dia takut bau. Jahanam aku. <laughs> jahanam? Apa yang jahanam? Uh, ah. jeep jahanam tu. Jeep, jeep jahanam. <laughs> Nampaknya. Cik Norma kena tidur sini lah. Jeep jahanam. Nampaknya begitulah tu. Hei! Mana kau nak pergi lagi? Kan orang lelaki bini tidur dalam tu? Tak ada, Tok. Adik saya ni semenjak dia mengandung dua bulan ni Tengah-tengah malam dia naik angin kus-kus tu Angin kus-kus ke? Angin apa ke? Dia ada lagi Harum boleh urut kan? Angin kus-kus Apa kira apa ni? Ya Allah, ya Tuhanku Tetapkanlah iman kepada mereka-mereka yang berkenaan Aduh hmm. Selamat malam, Tok. Selamat. <laughs> Punya Bang Ipal. Adik dah kahwin. Dah mengandung dua bulan pun tak percaya. no brain. Ya, yeah, no brain, ya. Yeah. Uh, Cik Norma. Ya. Yeah. Di rumah ni, Cik Norma nak tidur di mana pun boleh. Uh, <laughs> di bilik saya pun boleh. Yeah. Di bilik saya pun boleh. <laughs> di dapur. Datuk, Datuk. Saya memang suka tidur di bilik Datuk. Okey. Tapi, ialah apa pula kata anak Datuk kan? Eh, dia tak kata apa. Yeah. Dia tak kata apa. Dia tu anak bapa. Dia sosial dan very understanding. Oh, <laughs> oh, baguslah kalau begitu. Tapi saya fikir tu, malam ni tak apalah biasa tidur di bilik Halimah. <laughs> pun boleh, pun boleh. Pun boleh. Uh, Halimah? Halimah? Ya, Tok. Malam ni tolong tumpangkan Cik Norma tidur di bilik Alima ya. Satu malam aja. Boleh, Tok. Silakan Cik Norma. Ya. Hmm. Ya. Selamat malam, Tok. Selamat malam. uh, kalau ada apa-apa jangan segan-segan panggil Datuk ya. <laughs> Aduh, tompel, tompel. Good night, Father. Yeah, good night. Melepas, Father. Ini Salih takut banget cuy Dia tak kenapa dia takut banget Kayak enggak percaya gitu semua sekali. Jangan ni lagi. Ha? Nah, ha, turun. Baik. Ya. Yeah. Ide apa lagi tu? Dah? Ron. Oh, belum juga tidur ya? Bos dah tidur. Abang Harun. Abang Harun dah tidur, Datuk. Papa. Dah tidur, Bapak. Hai. Hai. Baru masuk dah tidur. <laughs> samping itu. cuma ada kamar apa? Kau lagi ya? Kau buat apa nih? Kau mabuk tu. Badan apa dah mabuk ya? Siapa tu? Besok dia banyak kerja. Ha, itu biarlah kerja. Kau kerja driver, kau buat hal driver. Aduh sana Sana Pasang pula dia cakap turun Nak turun saja hmm, Jangan-jangan dia dah sok Dengan bini si Harun ni Dia sok eh, Tapi tu adik dia Ya yeah. Tak boleh jadi Mustahil Mustahil Mustahil Mustahil <laughs> satu kamar mandi di sebelah tadi cu WC eh? malah masuk di kamarnya Mana dia? Mana dia? <laughs> Di bawah kas. Sudahlah tidur. Buka baju tu tidur. Eh, eh, eh, ganti baju tu <laughs> tidur. Ganti, baju. Tak maulah. Kenapa? Kau takut dah tidak. Seram. Seram, seram, seram. Apa yang kau nak seramkan? takkan aku nak buat apa-apa dekat kau. Bos, saya ni susah hati lah Bos. Sebab saya ni murah hati. Hah? Maksudnya? Maksudnya? Saya ni susah hati lah Bos. Sebab saya ni murah hati. Maksudnya gimana sih? Kenapa? Kau takut ya? Kau takut dekat aku ya? Tidak, seram. Seram. Seram. Apa yang kau nak seramkan? Takkan aku nak buat apa-apa dekat kau. Bos, saya ini susah hati lah, bos. Susah hati. Sebab saya ini murah hati. murah hati. Gue enggak paham di sini Cik. Maksudnya... Saya susah hati lah, bos sebab saya ini murah hati. Murah hati. Terlalu baik kali ya, murah hati. Terlalu <laughs> baik kali. lagi. Ada. Ada apa, Pak? Uh, tolong lagi Bapak majis majisnya Pak? Ah. Ini mancis, Bapak. Terima kasih. Uh, Arun mana? Abang Arun dah pingsan, Bapak. Tak sedar diri lagi. Sepinsan. <laughs> Bapak, tak sedar diri? Iya. Eh, sampai begitu sekali. <laughs> Iya, sampai begitu sekali. sampai begitu Selamat malam, pak Selamat malam. Cucu you dah teruk pak <laughs> Cucu you sudah teruk pak Cucu you dah teruk pak Teruk Kedapatan lagi Oh kali ini lulus cuy Sudahlah Eda. Kalau kau tak nak biar aku tidur di luar tidak sadar. Hai, kenapa Cik Arun? Terperanjat saya di sini? Terperanjat. Tidak, bukan terperanjat. Putus harapan. Putus harapan. Kenapa Cik Noah tak balik? Apa buat di sini? Tidak. Saja saya tak mau balik. Saya nak tengok Temasha malam ni. Oh, masya. Ya. Cik Arun, ya. lebih baik Cik Arun balik bilik Cik Arun. Isi Cik Arun tu kan mengandung dua bulan. <laughs> Nanti tersampuk pula. Pergilah balik bilik Cik Aron. Pergilah. <laughs> Rusak program aku. Dia ada dia, dia ada hati sama Halimah ya. Eh? Astaga. ay. Dengan senyap-senyap kau orang beranggap ke dalam saya rasa lebih selamat saya duduk sini daripada bos. Iya. Dia ni lemah semangat, bos. Hmm. Maksudnya hmm. lemah semangat gimana sih? Aduh, untuk yang saya enggak paham cuy, korang bisa komentar di bawah cuy ya. Lemah, <laughs> lemah semangat, eh murah, apa tadi tuh? Pokoknya yang tadi saya agak <clears throat> nggak mengerti atau nggak paham, korang bisa komentar ya. Hmm, dia masuk di bilik ini. Di bilik mandi cuy. Hmm. Yang tuan rumah tidur di bilik mandi cuy <laughs> Ish, papanya asik-asik dia. Hmm? <laughs> Curutunya terbalik sih cerutunya terbalik terbalik bener sebab sebab Cik Arun cintakan Cik Alima. <coughs> Aduh, tompel. Hai, apalah gunanya kan Cik Arun tu, Cik nama. Ya kan, dah ada yang punya. <laughs> Cik Alimah jangan tak tahu. Ida tu bukan istrinya. Ida tu Siti Saleh. Isteri Siti oh, Saleh. Dia, dia, dia, dia tahu, ya. Yang sebenarnya Cik Aruni ditipu duit Datuk. Nah, ha, sekarang ni dah kalang kabut tak tentu arah. Oh, begitu. Iya. Ada? Hmm. Apa bos buat dengan kau? Tak ada apa-apa. Dia pegang saja. Pegang-pegang. Alamak. Kau ni dipegang. Dipegang kat tangan saja. Kenapa? Kat tempat lain tak ada. Hei, abang ni merapi aje lah. Merapi, merapi tanya aja dah. Siapalah tak sayang bini, oi. Eh, nak ke mana Cik Norma? Nak ke bilik air sekejap. Bilik air. Ternyata... Cik Norma ni dah tahu semuanya ya. Eh? Cik Arun. Ah, tak boleh tahan dalam bilik. Panaslah, Cik Norma. Ah, panas. Oh, panas, ya? Ya. <laughs> panas. Cik Arun fikir saya tak tahu, ya? Hmm? Tak apa. Kalau Cik Arun tak kasih duit dengan saya, saya pergi buka lah sini dengan Datuk. Tahu lah. Oh, Cik Norma fikir saya dah takut dekat Datuk, ya? Pergi kasih tahu. Oh, pergi kasih tahu. Pergi kasih tahu. Baik, kalau dah terpaksa. Kamu diancam, Kamu diancam dia. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Jangan risau kau Mari kita berdamai. Mari kita berdamai. <laughs> Lepaskan saja aku lepaskan. Kau tidak sepakit kan? Nak pergi nanti malu. Janganlah pergi. Bapa saya tahu malu. Mak bila intan, Pak Yus. Tak nak. Salah tu Tak nak. Tak nak. Baik. Berapa kamu nak? Seribu. Seribu? Pergilah. Kau pergi seribu lah. Tak mau kasih. Oh, tak mau kasih ya? Baik. Dah, dah, dah, <laughs> dah, dah. Tuh. Saya ibu, saya ibu. Thank you. oh, cek lagi ke cek? Oh, semangat. Aku fikir datuk tadi. Duit lagi, bos. Apa lagi kalau tidak duit? Kau bukan tak tahu. Cik Norma tu, dia tu mata duitan. Tak baik Cik Norma tu ya, bang. Kesian bos kita. Eh, kesian tak apa. Asal jangan murah hati sudah, Aida. Benci ya, lah. bos tu ada tu. mm murahati murahati dengan satu syarat. Apa syaratnya? Bawa saya berjumpa dengan Cik Halimah dulu. Asik. Boleh. Silakan. Gece konuları. yeah. Araba. Çıldırdı. Ay. Ay. Baru dah tidur? Astaga diintip dia. Astaga dia ke kamar mandi lagi guys. Eh, sampai dalam. Saya di dalam, Pak. Tengah melepas. Kau, Aron? Eh, tadi Bapak tengok kau ada di bilik sana. Macam mana kau ada di sini? Bapak ni memang ada-ada lah Pak. Saya ada dekat sini, Pak. Bila ada kat sana pula. Jangan-jangan bapak ni rabun tak? Rabun? Mana boleh? Mustahil. Nanti aku tengok lagi sekali. Kelihatan. Eh? Kenapa gelap? <laughs> Sumbat pula lubang ni. Tersumbat. Barulah terang sikit. Oh, ketahuan. Ketahuan. Kita teropong dia, dia teropong kita balik. Hei. <laughs> betul-betul sampai kepala je. Di mana? sihat. Mata duitan dia ni sih Betul-betul bukan karena cinta ya. Oh Halimah di luar. Si Halimah. Yeah. Kali ini Halimah mesti kena tolong pada saya. Tidak kalau jahanam saya mati hancur lebur muklisin. Baiklah pertolongan apa yang Cik Arun nak? Kawin dengan saya, Cik Alimah. Oh, kawin. Kawin? Ya, Kak Alimin kawin. Cik Arun, saya mempunyai emak dan bapa. Jika Jikalau Cik Arun sukakan saya, masuklah meminang. Meminang. Oh. Cukir <laughs> juga. Baiklah, Cik Alimah. Besok kita minta cuti dan saya akan hantar Cik Alimah ke mana saja Cik Alimah. Okey. Promise? Promise. <laughs> Ini cinta, sama-sama suka dia ya. Tanggal 28. Wish. Klimix rambutnya nih, klimix. Yeah, <clears throat> yeah. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Dok. Sarapan, sarapannya. Mau berdua. Silakan, Pak. Hmm, terima kasih. <laughs> Eh? Main sendok aja tadi belum doa. baru saya berada di sini, saya nak minta cuti barang seminggu nak balik kampung, Datuk. Ah. Sebab ha. uh, nak berjumpa mak dan bapak. Kampung Alimah di mana? Di Kelang. Ah, Kelang dekat saja, Cik Alimah. Pak, saya pun boleh hantar Cik Alimah balik. Jangan <laughs> menjampur. Bukankah boleh tanya? Baik, Pak. Hmm. Jangan Ayah, menjampur. Saya boleh bagi awak cuti. Uh, tak ada Ya, Pak. Siapkan jeep hantarkan Cik Nak, Cik, Cik Ayuma oh, ya. Saling eh. hantar. Tak boleh, Datuk. Hmm. Sebab abang saya ni nak bawa saya berjumpa dengan doktor. Hmm, benar, Pak. <laughs> Jangan benar. Malam pun Edah dah komplain. Hmm. Pasal dia banyak menari, Pak. Agaknya anak yang dalam perut Edah tu dah terpusing agaknya, <laughs> betul, betul, <laughs> betul. betul macam cakap Cik Arun tu. Biarlah Cik Arun hantarkan Cik Halimah ni. Ah, Cik Edah ni pun sosial orangnya. Dia takkan cemburu, kan? betul, betul, betul. Betul. Hmm. Baiklah, Limah. Saya benarkan awak cuti uh, seminggu. Uh, Harun? Ya, ya, ya. Hmm. Kau hantar si Alimah, ya? Ke Telang. Bapak-bapak dia. Baik, Pak. Hantar betul-betul. Jangan melarat mana-mana pula. <laughs> Jangan melarat. Buah, buah, buah. Eh, makan, makanlah. Apa dia aja? Kelang. Kelang. Kelang di pernah dengar sih Kelang di, di kawasan tadi apa ya bangunan apa tadi aduh lupa gue cuy saya ingat ya gelang tuh kita cari siapa. Oh rumahnya maknya ya. Oh, orang tua. Oh ini lagi ya. Ah, oh iya tak iya pula. Ramai juga ya filem yang diperani Pak. Makcik Mak, ni je. Ah, inilah Cik Harun, anak Datuk Mafis. Oh, anak Datuk Mafis. Kalau kita tahulah bapa kalau itu anak Datuk Mafis. Oh, anak Tuan ladang tu. Ah, tahulah. Ah, anak Tuan Ladang yang besar dan begitu masmur. Eh, tu. Kok ada di sini? Ladang. Halo, bos. Eh, huh? Pakcik. Macam mana Pak Cik boleh ada di sini? Pak Cik punya rumah ni. Nah. Pak Cik mana sini? Ini anak Pak Cik. Yang oh, yang dikasih ini ya, yang dikasih cuti, yang, yang kerja empat puluh tahun. Oh okay. Ada hajat apa bos dan Pak Cik? Tentu ada hajat apa-apa. Ya memang ada hajat besar Pak Cik. Tapi saya datang ni nak minta persetujuan daripada uh, hmm. eh, Pak Cik dan Pak Cik, Pak Cik juga. Uh, dah sebenarnya uh, uh, Halimah tolong masuk ke dalam kejap. Sebenarnya ini lamaran di sana. Hati dengan Halimah. Jadi kalau boleh saya ni nak minta lah Halimah dari isteri saya yang sah. Itu pun kalau Pak pakcik dan makcik setuju. Bos jangan susah. Kalau pasal bos, bila-bila Pak pakcik boleh rekomend. <laughs> Ini malam kah ataupun besok malam pun boleh kahwin. <laughs> Ya, istepuk tangan ya. Bos. Kami anak beranak semua sudah sepakat. Besok malam bos boleh kahwin sama Alimah. Boleh langsung kahwin. Satu minggu kesempatan ternyata kahwin. Halo, Pak Halo, Pak Halo, Pak Ah, Master Sekretari. Eh? Ah, selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Sekretari. Ah, macam aku kira-kira ni, semua betul? Ah, Datuk. Banyak-banyak manager yang Datuk ada. Hmm? Cik Harun sajalah seorang yang boleh dipercaya. Ini, cuba Datuk tengok. Kira-kiranya tersusun. Cukup terang, Datuk. Tak salah. Up to date. Memang anak bapa. Anak, anak bapa. bapa. Okay. Kalau tak anak tolong bapa, siapa lagi masa sekretari? Memang betul. Tu mendapat Cik Harun sebagai anak. Anak bapa. Anak bapa. Kelas. Kelas. Anak bapa ya. Ini tambah ribet masalahnya cuy Karena Harun nikah lagi. Maksudnya eh, Harun hey, hey, akhirnya hey, menikah hey, juga gitu. Kan? Mana tu? Saya nak jumpa Datuk Mahfiz. Datuk Mahfiz jangan ganggu dia. Hari ini dia banyak kerja. Boleh tak boleh saya mesti jumpa. Saya nak buat pengaduan. Awak dengan Cik Arun pun sama sekali. Jenoa, jangan ribut-ribut di sini. Serahkan kepada saya. Biar saya yang bercakap. Baik. Uh, boleh saya masuk, Tuan? Silakan, Tuan. Terima kasih, Tuan. Sama-sama, Tuan. Tuan. <laughs> Ini pasal cek pasti ni. Datuk Mah. Ha, cek Norma. Datuk. Saya datang ni nak buat pengaduan. Nak buat pengaduan? Hal apa yang sudah jadi? Perkara ini saya dah serahkan pada manajer saya. Datuk boleh bertanya apa saja pada dia. Uh, Puan manajer, Datuk. Hmm. Hal apa yang telah menimpa Cik Norma ni? Begini. Anak Datuk telah memberi cek palsu kepada Cik Norma. Ini ceknya. Cek palsu? Ya. Yeah. Mr. Sekretaris. Datuk. Cuba tengok cek ni. Cek company ke, cek perseorangan? Ini bukan cek company, tu. Ini cek cek Harun perseorangan. Hmm? Mr. Sekretaris, pasti ya? Saya pasti, Datuk. Uh, eh, Tuan Manager. Bagaimana Cik normal boleh dapat cek? Sebenarnya selama ini, Cik Harun telah menipu Datuk. Cik Harun sampai sekarang ni masih belum kahwin lagi. Mhm. Dan Edah tu Bukar bukan isteri dia. Oleh kerana Cik Norma tahu kan rahsia ini, sebab itulah diberinya Cik Norma seribu ringgit untuk menutup rahsia. Hmm. Begitu ya. Anak bapa. <laughs> Anak bapa. Eh, bukan anak bapa. Anak setan kalau begitu. Sorry, Datuk. <laughs> Datuk, walau bagaimana sekalipun, saya tidak duit saya itu. Ah, sabar Cik Norma. Ai, memang Duit Cik Norma duitan, Cik. akan saya ganti. Tetapi kita harus tunggu Harun balik. Kerana saya akan membuat perhitungan. Mati dah. Terbongkar semua. Ini jalannya bagus ini ya. Pas di tengah-tengah ini ya. pepohonan gitu ya, ladang wah datang dia apakah yang terjadi Kenapa office ni sunyi sepi? Ponteng ke? Semua tak kerja ke? Diliburkan kali cuy ya? Kakeknya datang gitu. kita jadi kot. Dalam. <laughs> Kau tiba-tiba jadi pengadilan <laughs> Kau jadi mahkamah gitu. Lengkap banget loh. rumah kita jadi kot. Dalam sejarah mahkamah, belum pernah lagi Tuan Hakim menanti yang dituduh. <laughs> Polis, bawa yang dituduh ke tempat yang diterapkan. Tiba-tiba saja dia jadi hakim, Ji. <laughs> Pas banget lagi dengan foto. Tuan Yang Mulia, Ji. Untuk penerangan selanjutnya, saya mahu soal Cik Norma sekali lagi. Mahkamah memberi kebenaran. Ya, ya. Kayak nonton. Kau bersumpah kau bercakap benar, semata-mata benar? <laughs> saya bersumpah. Budak ni... Cik Norma? Dia yang jadi pesumpah. Uh, Cik Norma? Siapakah yang memberi cek ini kepada Cik Norma? Cik Harun bin Mahfiz. Tang Mahfiz tu biar slow sikit. <laughs> Sakit hati dia. Teruskan, Peguam Bella. Terima kasih, Tuan Hakim. Uh, Cik Norma, apakah sebabnya yang Cik Harun memberi cek ini kepada Cik Norma? Sebab saya tahu rahsianya. Oh, <laughs> sebab Cik Norma tahu rahsianya kah? Ataupun Cik Norma iri hati tak dapat kahwin dengan dia kah? Saya bangkang Tuan Hakim. Oh. Kerana pertanyaan ini adalah masalah peribadi. Hmm. Bangkangan diterima. <laughs> Bangkangan Saya minta maaf Tuan Hakim. Uh, Cik Norma, apakah rahsianya yang Cik Norma tahu sehingga Cik Norma diupah seribu ringgit? Yang sebenarnya, Cik Edah bukan isteri Cik Harun. Tapi dia adalah isteri si Saleh. Hmm. Si Saleh telah berpakat untuk meminjamkan istrinya pada Cik Harun. Saya bagi pinjam olok-olok waktu siang saja, Tuan Hakim. Malam tidak. <laughs> Diam! Jangan mencampur. Kau tak ada mencampur urusan ini. Minta maaf, Datuk. <laughs> Eh, Tuan Hakim. Uh, teruskan, Puan Gambela. Terima kasih, Tuan Hakim. Eh, Cik Norma. Bukankah Cik Norma diberi upah seribu ringgit untuk menutupkan rahsia itu? Tapi mengapa Cik Norma membuka juga rahsia itu? Sebab cek yang dibagikan pada saya itu adalah cek kosong, palsu. Tak ada duit dalam bank. uh, <laughs> tak ada duit di dalam bank ke ataupun cinta Cik Norma tidak berbalas ke? Saya bangkang oh. lagi Tuan Hakim. Eh, kalau asyik bangkang, bangkang aja. Bila bicara nak habis dah. <laughs> Perhatian. Saya minta maaf, Tuan Hakim. Uh, teruskan, Pugam Bela. Terima kasih. Uh, Cik Norma, sudah berapa kali Cik Norma biasa terima cek kosong yang seperti ini? Hmm, lebih kurang lima kali. Lima kali? Ya. Yeah. Mengapa empat kali dahulu Cik Norma diam dan kali ini Cik Norma bersuara? Hmm. <laughs> Saya? Sudah. Ah, sekian saja soalan saya kepada Cik Norma Tuan Hakim. Terima kasih. Okey, okey, okey. Tuan Hakim, saya nak menyoal kepada yang dituduh. Mahkamah memberi kebenaran. <laughs> Mahkamah memberi kebenaran. Kau bersumpah kau bercakap benar semata-mata benar? Aku bersumpah. Kau bersumpah mengatakan benar semata-mata benar? Cik Arun. Baru-baru ini Cik Arun menerima wang sebanyak lima ribu ringgit dari Bapak Cik Arun. Hmm. Kemanakah wang itu semua? Wang itu saya bayar hutang Ceti. Hutang Ceti? Ceti. Kenapakah Cik Arun masih berhutang pada Ceti? Tak cukup cukupkah gaji Cik Arun? Tak cukup. Wah. Uh, maafkan Tuan Pendawa. Maaf diterima. Terima kasih. Cik Arun kata tak cukup. Seribu ringgit sebulan tak cukup lagi. Memang tak cukup. Hmm. Saya kalau pergi ke nightclub, saya belanja lima puluh ringgit satu malam. Satu bulan dah jadi seribu lima ratus. Gaji saya seribu, mana boleh cukup? Baiklah. <coughs> Uh, ah, berapa hutang Citi yang Cik Arun bayar? Tiga ribu ringgit. Tiga ribu ringgit. Masih ada dua ribu ringgit lagi balance. Kemana kawan itu pergi? Saya buat belanja kahwin. Isterinya Tuan Hakim. Sumpah saya bukan isterinya. Eda ni isteri saya Tuan Hakim. Sumpah wallah. Sekarang sudah jelas. Eda mengaku yang dia bukan isteri Cik Harun. Halimah. Siapakah isteri Cik Harun yang sebenarnya? Halimah. Saya lah isteri Cik Harun yang sah Tuan Hakim. Saya saksinya. Adakah bukti dan keterangan yang mengatakan awak ni isteri Harun? Ada Tuan Hakim. Minta surat kahwin tu. Ada surat. Ne diyet ona kim? sah, sah. sah. Eh, Suar. lagi akan baca dah. Bukan awak lah. Sorry, sir. Sorry. tak nak baca. topeng, topel, tombol. Tu, tu. Narun, Narun. Adakah awak kahwin dengan Harun ni kerana kasihan ke? Atau memang awak sangka dia ada harta? Kerana cinta. Sebab saya cintakan Cik Harun dan Cik Harun cintakan saya. Mana boleh jadi? Seorang duduk di Johor, seorang duduk di Kuala Lumpur, cinta. Cinta pandang pertama, Tuan Hakim. Asyik sekali. Hmm. Habis judul dawat aku. <laughs> Hei, apa nak dibuat? Mahkamah, rehat 10 minit. Weh rehat 10 menit ya Saya tak habis pikir ceritanya Alur ceritanya seperti ini tiba-tiba jadi mahkamah gitu ya Ini dia dapat orang banyak dari mana gitu ya karyawan oh. semua kali je yang yang ada dalam ruangan ini karyawan semua. Duduk. Mahkamah dibuka semula. Bagaimana keputusan para juri? Ya Tuan Hakim, kami nah, semua suara dapat itu Harun tak bersalah. Didukung lah. Biar biasa. Don kurang ajar dalam mahkamah. Sorry, Tuan majistri. Majistri. Terima kasih, Ketua Juri. Harun didapati tidak bersalah. Ya, yeah, ya, yeah, Yeah. Mahkamah memutuskan gaji Harun dinaikkan rm ringgit satu bulan. Diam dah. Yang bersalah dalam hal ini ialah Norma kerana ingin memburuk-burukkan nama baik Harun. Oleh kerana itu, dia dihukum kawin. Uh, kawin? kawin? Saya tak nak kau yang buat. Buat apa nak kau yang banyak? Seorang saya dah cukup, Pak. Bukan sama kau. Sama aku dah. <coughs> Perhatian, perhatian. Eh, eh, kepada para pekerja ladang, diberi bonus satu bulan. Eh, cuti tujuh hari, gaji jalan. Sebab anak dan bapa nak pergi <laughs> honeymoon. Yeah! <laughs> dihukum kawin baru pertama kali dengar Rakyat sebelum anak dan bapa balik anak bapa <laughs> sebelum anak dan bapa, pergi honeymoon kita akan adakan pesta besar-besaran malam ini juga Oke cuy, itulah tadi film dari Piramli yang berjudul Anak Bapak cuy ya. Ini yang part kedua ya. Sekali lagi yang part pertama nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah cuy ya. Kalau tidak bisa klik di sini aja. Di situ ada part pertamanya cuy. Dan ya menurut saya film ini tuh apa ya alur ceritanya menarik gitu ya dan komedinya itu benar-benar apa ya bukan film ini tuh sebenarnya banyak singgungan gitu ya banyak uh, pembelajaran yang kita dapat dari film ini sebenarnya cuy lebih menonjol dramanya dan diselingi dengan komedi-komedinya gitu cuy jadi saya minta pendapat kurang juga cuy ya bagaimana tentang film ini. Kalau kurang tanya tentang film ini kepada saya, saya harus mengatakan film ini best gitu ya. Best banget karena endingnya saya tak sangka gitu ya. Endingnya saya tak sangka bahwa kok bisa ruangan itu bisa menjadi mahkamah gitu ya kantornya tiba-tiba jadi mahkamah cuy <laughs> itu <laughs> di film ini tuh banyak banget pesan-pesan gitu ya pesan-pesan eh, apa namanya pembelajaran gitu ya banyak banget cuy ya saya nggak bisa eh, menyebutkan satu persatu karena durasi video ini lama banget jadi uh, korang bisa bantu saya untuk berkomentar di bawah pesan-pesan apa saja atau Eh, pengajaran apa saja yang ada di video ini taruh di komentar di bawah biar teman-teman yang tak tahu bisa tahu gitu ya oke dan mungkin itu aja sih dan saatnya saya pamit undur diri dulu kita akan ketemu di video selanjutnya saya Andy thank you next thank you next dan thank you next bye